वह दो दिन से दौड़ रही है इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे she has been running for two days वह दस दिन से सोच रहा है he has been thinking for ten days वह दो हजार पंद्रह से पढ़ रही है she has been study since two thousand twenty दो हजार इक्कीस से कार चला रहा है he has been driving car since two thousand twenty one